say you aí galerinha do Fala, é o Fox e hoje eu estou com BNS Protector Force. Então bora dar start. Vamos dar new game. No normal. Pera aí. okay? Good, you're awake. Something's crash-landed over there in the canyon. I'm going to go hack into the ranger station cameras. Maybe we can get a closer look. Don't bother. Leave this to a professional. I'll just accelerate over there and check it out myself. It's hero time. go, Mighty Omnitrix power? So, Gwen, what do you have from those ranger station cameras? Beleza, galera. Esse é o famoso jogo do Ben 10 de PS2, né? Por enquanto a gente só tem o Chamas e o Quatro Braços. Eu gosto muito do Chamas. Tá. Vamos quebrar aqui pra ganhar ponto. Alerta! A partir de agora você verá eu com um negócio de infância de relembrando muito retardado. Tá. swarms. You'll need to destroy them quickly. Nossa, esses sonzinho. Nossa, cara, que infância, mano. Yeah! Nossa, mano. Cara, você não tá ligado, mano, véi. Sério, mano, isso faz muita parte da minha infância, cara. Deixa eu pegar o pontinho daqui. Não dá? Beleza. Ó, galera, tem tempo no relógio, mano. Cara, esse jogo ele fica mais difícil, mano. Quando tu chega numa... Nossa, velho. Sério, cara. Vocês têm que ver, mano, esse jogo. É muito da hora. Cara, olha isso aí mano. Peraí. Pronto. Aqui, vamos pegar um card sumô. Sai daqui, seu cachorro. Que louco. Sumo card. Aqui aparece o boss, né? Daqui a pouco, eu acho. Cara, e tipo, o boss, mano, ele é muito, da, tipo, difícil de, de você lutar contra o boss, mano. Tem boss, velho, que é difícil. O último boss, mano, é o Vilgax, se eu não me lembro. Esse é o primeiro boss, cara. É, vamos dizer que ele... É dificinho pros bosses dos jogos que você pode estar tá acostumado. vou morrer. Como sou vida louca aqui. Mano, olha o quatro braços. Quatro braços, ele só... Você só... Só usa o quatro braços se você for, tipo... Quando tiver muito inimigo, tipo, como se foi agora. Usei o chama porque, mano, eu era muito bom com o chama nesse jogo. Nossa. Eu lembro que o bolinha do chama, do chama não, do quatro braço era pegar uma pedra, né? Puta bicho chato, velho. É, é, é, é, eu pegar na pedra mesmo. Peraí, vamos transformar e virar o chamas. olha o bicho ali. Zemacha! Parei. Mano, quatro braços, ele é muito bom, velho. O jogo é de 2007, mano. E pros gráficos, velho. É o primeiro jogo do Ben 10, mano. Ah. Aqui tu precisa do Cannonball. O bolo de canhão. É? Agora é a parte que tu precisa do chamas. Se eu não me engano é agora, né? Não. Acho que dá pra pegar. E dá pra pegar, mãe. Deixa eu virar o chama. Pera aí. Ah, dá não. Aquele negócio impede. Não, eu vou usar o chama. É, é aqui mesmo. пламенную шему. Комболей. como eu disse, esse, esse bichinho aqui é mais pro Chaves. Que, que pro Chaves, mano. <laughs> mais pro Chaves, mano. As ideias, velho. Pro Chaves, mano. Meu Deus. Mas pro quatro braços. faz pro Chaves, mano? Mas... Tu vira o Chamas. O Chamas que tem uns combo da hora. Chegou o boss. soltanto blocchi. triangolo Boa, amiguinho. Morre. Pô. Mano, foi mal se não tô falando, é que eu tô meio concentrado, sabe? Mano. Galera, agora, velho. GG. morreu. Ganhei B, velho. O XLR8, eu acho, né? É, XLR8. us too well. Aren't most foes trapped in the null void? That's what I'm worried about. Making null void portals is Poma technology, and nothing has ever escaped Look, more drones! And they're attacking a group of Forever Knights. Forever Knights? Maybe Enoch is behind all this. Talk about getting caught between a rock and a hard place. Whose butt am I supposed to kick? I think all of them sounds like a plan. Beleza, galera, se vocês querem mais, é só vocês falarem aqui nos comentários. 5 likes para o próximo episódio e fui!